Лайф кавер заедно со Илија Кикиритков на Угада FM. Лайф кавер заедно со Илија Кикиритков. Среда 20 часот го следите на новото издание на емисијата Лайф кавер. А, заедно со мене Илија Кикиритков вечерва имам а, интересни гости кои доаѓаат од Кавадарци. Тоа е еден бенд а, кој се нарекува Smoke Shakers и кој во последно време е се попопуларен на македонската рок сцена. А, вечерва како гости во лайф кавер на Угода FM се Горан, Александар Орце и Ристе. Добро вечер до да сите. Добро вечер. Значи, а, секогаш стандардно го поставувам ова прашање до сите мои гости, како ја засакавте музиката, од каде љубовта кон музиката? Горан? Што знам, како да кажам се, мислам дека, мислам дека музиката е, јас од, од мало слушам музика, мислам, мало се... Меѓутоа, од каде влијанието? Влијанието? Па што, може, може да е, викат некој дека е генетски наследно, значи, еве мојот татко е и он е пејач, мада од друга бранша, а нема везе. Во секој случај се занимавам со да. музиката така. Така да имам во фамилијата имам и уметници, имам и музичари други. Така Сепак да. значи влијанието е од нив, после изгледа. Да, можно е. Така. Александр? Јас музика слушам многу од мал, како кажеш, од прво второ ден, там, рок н рол, али да кажам дека не свирам на тоа, принуден сум да свирам, но со сила ме натера од дома. Значи <laughs> со сила? <laughs> <laughs> Мораше да, да учам. Веројатно некој од твојата фамилија така свири. Не, тато, тато сака да свирам, ама не, и брат ме сила не теран, јасно е, кои сме музичари, така. <laughs> Така, значи не да. куши и насила али во трамотите. Али не сгрешил. <laughs> така, ја сакаш да. музиката во секој случај. Орце? И кај не има од фамилијата музичар, пеаче чичко ми, али сега стагнира. Така. И бев запишан на музичко, свирев кларнет, ама... На нижо музичко, така? Да, нижо музичко. Ама откако почнам да слушам рок н рол, префрлив на гитари, на так. бас гитара да свирам и и тоа го продолжи се за тоа. Така. Христо ти? Мене првите влијанија ми се од фамилијата. Александар и Блаже. Ја му го пренесме. Не сум нисам братучедина. Кај не го види првата гитара и да. така посака и мене да ми купат. Интересно е. Да сакам така. Во секој случај интересно е склоп сте Значи, вашиот бенд е сочинет од петорица, така? Да, да, па сустав... не, не слуша може моментално. Така, не слуша, да, значи поздравиме. Како, како се вика? Да, Ристен, Ристен Умов. Ристен Умов, поздрав да. Дорого, значи вечерва Smoke Shakers ќе свират Unplugged, буквално Unplugged со три акустични гитари и вокал. Значи, рековме дека ќе обработиме неколку теми ова вечер. Меѓутоа, Smoke Shakers може да се пофалат и со своја авторска музика, така што вечерва одлучивме три од песните кои што ги ги освират да бидат нивни авторски, а и првата композиција е која што ќе освирите сега е ваша авторска и носи наслов Fate. Може да ја слушаме. 1 2 3 Trying to reach life, she was somewhere waiting for me. Yeah. We just spinning around. Wonder if we ever gonna change. I hear is calling my name It's not too late The flame inside of me is going to stay It will burn in me till it gets complete It's gonna make it alright Cause my life is still there somewhere waiting for me со Илија Кекиритков. 91 МГц слушате лайв кавер на Угада FM вечерва. Мој гости рок бендот Смок Шекер со Кавадарци, веќе отсвира една нивна авторска песна која носи наслов Fate. А, следното прашање до вас момци, значи колку време постоите и како дојде до идејата за формирање на Смок Шекерс, кој ќе одговори на прашање? Постоиме од, од 2008. Бенд значи 6 години така. Да, 6 години не функционираме активно 6 години, имавме еден прекин. Пречки уразби. Пречки да <laughs> Меѓутоа цели 6 години, така? Да. И ка, да. како дојде до идејата за формирање на Идејата значи прво идејата почна од од нив двајца, од Ристе, од идејата точно почна од него. Да. Од Ристе, значи. Ние ти прави чеди. Така. И он се држа брчеите. И се видиме така да направиме. Фамилиарен да бизнес, нели? Да. Он е во Германија, свирено заедно они двајца. И така му се виме, Горан нарисуван му се та панарот и он со него имаше. Так. Веднаш се склопи добра екип. Се склопи, да. Орцо не спознаваме тогаш, со него он го знае. Е, даде го бараме на пар. Бараме случайно, не не, не, најдеме случајно. Се значи последниот член, последниот. Не, не, тоа. А тоа се случува во 24 часа. Пиеме кафе. Па јас вечер тоа ден на. Он само спомна и одевме на парк да шетаме. И не го срднаме, му кажа кажаме вака, вака свири, свирам. Ајде. Било Ајде. Интересно што <laughs> последен саат. Интересно што веќе 6 години, 6 години од 2008 година и се уште се заедно. Да, да, Тоа е да, започет интересно, а, меѓутоа вечерва се договоривме да отсудиме три, три ваши композиции авторски и три кавери, бидејќи сепак емисијата се вика лайф кавер, ќе се обработат и а, теми кои што кои што не се ваши се разбира, а едно од тие е она на Oasis, би и нивната најпопуларна песна која носи наслов Wonderwall во интерпретација ова вечер на Smoke Shakers, може да слушнеме. It's gonna be the day that I'm gonna throw it back to you By now you should somehow realize what you got to do Said I don't believe that anybody feels the way I do about you now Back be the one is on the street that the fire in your heart is out I'm sure you heard it all before, but you never really had a doubt. Said I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding. And all the lies that lie the way are blinding. There are many things that I've like to say to you, but I don't know how. Said I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonder one. good thing about I'll never throw it back to you By now you should somehow realize what you're not to do Said I don't believe that anybody feels the way I do about you now And all the roads we have to walk are winding And all the lies that lie the way are blinding are many things that I'd like to say to you But I don't know how Say I don't know how Cause maybe You're gonna be the one that saves me And I fell in saves me. Saves me. I'm gonna be the one that saves me. Saves me. со Илија Кекиритков. Повторно сме во студиото на Угада FM, слушате лайв кавер. Вечерва мои гости се кавадаречкиот рок бенд Smoke Shakers. Инаку еве гледаме и слушаме дека свирите рок музика, меѓутоа ќе ве прашаме едно прашање, значи до до сите вас, каква музика слушате приватно? <laughs> Горан? Ја не слушам бритиш бритиш сцена. Инди рок, така? Тоа е идиот. Не сум ограничен од страна на музика, значи слушам се што мене ми убава, значи. Повеќе британската рок да, сцена, да, така? Да, повеќе британска. Со британска сцена израснав, може да се каже. Так, Александр? Ја моментално слушам... Само рок музика? Не, моментално слушам хаос, дип хаос. <laughs> Инди, нешто, и сега ми таа област сега да разгледаме 3-4 месеца. Така човек изменам, да. не мора да се ограничува со не, жарови, меѓутоа да свирите рок музика така, меѓутоа во слободно време се слуша се. Да, да, Најлошо е да се ограничи. Да не така. се топуеме Секоја музика си има одреден вид на квалитет. Орце ти каква музика слушаш? Не Нема збор, не е ограничено, се се слушам, али повеќе фанк, джез, нешто така. Так, да, во, во чест фазон, так. Да, да. Ти си студент, и си студент овде на да. академијата. Штипско дете. Така. <laughs> Ристо ти? Кашо каже Горан, Брит Поп. Брит Поп, така. Бритиш Инди, да. Тоа е да. омилената твоја музика и си ја слушаш и ја цениш. да. Еве сега на ред е и третата песна за обработување, повторно ваша тема, како што се договоривме на самиот почеток, темата носи наслов Original. Може да слушнеме. thank you dropped into the same place And this place is making feel us lonely Locked behind the old bar со Илија Кекиритков. И повторно сме во студиото на Угода FM. Вечерва мој гости е Смок Шекер со Каванарци. Веќе слушнавме две ваши авторски песни. Ќе слушнеме уште една до крајот, а може би и две, ќе видиме. А, меѓутоа, а, ова се ваши песни, кој е авторот на песните, на мелодијата, на текстот? Горан? јас сум, значи, текстот е мој и моја вокалната линија. Значи так. музичка вокална линија, да. Так. Аранжманот и оддел? Аранжманот се сите заедно, значи. композиција да композиција, се идеите да. се мои. Так. Сите работиме на аранжмана така. Секој си има да, свој дел. Да, гитарно заврши. Има имат и они негови композиција, а можеш не спочнатина. Така, така интересно, секој секој си врши својата работа. Мора да има сега некој да почне нешто, не? Песните, песните морам да признам звучат изворедно во акустична верзија, овој пат ги свирите да. оригиналните верзии, студиските снимки, нови песни кои што ги свирите се со фул бенд, така. Само да, да кажеме да, да. дека ова не ова не е прв пат да ги свириме акустично. Да, да, прв значи, Да, да. И само еднаш пробаме да видим как, Ваша ваша деби, как звучи. Да. Ваша деби акустична свирка, а, морам да признам звучи фантастично а, со три гитари одлично звучите. Еве, сега следната композиција која што ќе отсвирите не е ваша, тоа е кавер верзија. Песната носи наслов Maybe Tomorrow, а бендот кој што изведува е Stereophonics, меѓутоа вечерва го изведува на Smoke Shakers. 1, 2, 3, won't rewind This little black clouds keep walking around with me With me Waste time and I'd rather be high I think I'm walking outside Bobby Rebel smile me free Be free yeah. So maybe tomorrow I'll find my way to the other of time being We said that I might be breathe We breathe I wanna breathe in an open mind I wanna swim through the ocean Wanna take my time for me Oh yeah So maybe tomorrow I'll find my way my way. Кавар, заедно со Илија Кикиритков. Слушате лайф кавер на Угад ФМ. Вечерва мој гости Smoke Shakers. Инаку слушнавме неколку авторски песни од Smoke Shakers. Кои од овие песни и колку песни имате снимено во студио? Студио ми снимено 4 песни до сега, значи. Uh, Каде во Кавадарци таму? Кавадарци, во Кавадарци, да. Една е во Скопје снимена. Да, првата песна е Stand Together. Сега ваш ќе биде. Така сега ќе свириме, значи прва прва наша песна што Каде беше снимено во Скопје? подромот. И часот. Ангел да. Чосев. Ангел Чосев. Тој бе подромот. Подромот. Останатите се во квадрат. Уваташ. Да, да, да. Столе. Инаку споменавте нешто, значи разговаравме, кажавте дека уште неколку песни чекаат наред да, за да, да. снимање во студио. Уште пост да, довршиме да и таа. Значи пред крај е тоа да, петата да, да. композиција, уште неколку песни имате. Уште две уште готови. Да, така, готови, уште да. Така што албумот се да, ближе, да, крај. Студиски запис го Така, каде каде и да е албумот ќе биде готов. До кога се прогнозира да биде готов? До крајот да <laughs> оваа година не прогнозираме многу, а сега веќе не лага. Прогнозираме ви. Не прогнозираме. Повеќе нема прогноза, да, да. така, значи седувате во студио. Кога ќе биде ќе кажи. Така, седувате во студио, работите и кога готово, те сте спремни за издави работа. Без рокови. Пест ќе бидат така. направени текот на овие два месеца, а кога ќе ги снимаме, не се знае. Има ли идеја како ќе биде насловот на албумот? Се знае ли сега? Stand Together. Stand Together, значи тоа ќе биде, тоа ќе биде, тоа ќе биде насловот на албумот. Во секој случај, интересно. Тоа ќе како нај најпаметен настав не знае. Може нема да биде така. Се уште се уште не е официјално и овој момент што го правиме значи не е официјално. Ќе видиме крајниот продукт ќе каже како. Не знаат они, не знаат. <laughs> Мислам Во секој е официјално сега. Stand Together е токму композицијата која што сега ќе ја свирите и слушателите ќе имаат можност да слушнат. Значи Stand Together од Smoke Shakers. Може да чуеме. Ајде го, ајде го, Анче. 1 2 3 и. How many bowling guys we got to pass To make the things going right To make us realize That something in this world It doesn't going so bright And all this time inside I thought I'm losing my mind I wish we all stand together Open up these boxes and us free surrounded the show They think we are so small So we buy these future toys And think we got it control No, I don't wanna be Slave of society Day after day I'm losing human touch And all this time inside I thought I'm losing my mind I wish we all sat together Open up these boxes, and us free. I found me at the door to get to the point, no northern back. Keep poisoning my dirt just for the human greed. Here we just keep burning now I guess without fail oh, Sooner or later it will be on our heads And all this time inside I thought I'm losing my mind I wish we all stuck together Open up these boxes and I'll scream set us free, set us free, set us free, set us free. Лайв кавар заедно со Илија Кикиритков. Повторно сме во студиото на Угода FM, слушате лайф кавер вечерва мој гости Smoke Shakers од Канадарци. Каде до сега имат настапувано Smoke Shakers? Предпоставувам имате учествувано на неколку фестивали на страна, така? Александар? Да, да, првиот фестивал настрани беше у Любанишче, Охрид, 2010 така. година, Аларм. Тоа беше второ држан фестивал Аларм, првиот беше околу 2002 мислам. Првиот после 8 години пауза на 2010 таму свиревме. Потоа на еден демо фест у Бања Лука. Бања Лука. Да, таму конкуриравме за, за демо бенд, како демо бенд. Со своја авторски композиција. Со своја да. авторски композиција, да. И таму освоивме трето место Имаше и добри бендови. Колку бенда настапува? 32. Од може околу 450-500 имаше. Па, пријавени, да, да, пријавени, да, 30, 30 ствари беме право 30, 30 тонија кои изведуваат, така? Да. И трето место Одличен успех. Да, Одличен успех. Беше и награда има ваучер од 2000 евра. А ова година? Каде го? После, значи после еден ден фест да не да, заборавите, значи тоа е наш фестивал Joy Fest, значи во Крива Пауна. Крива Пауна. Така. А оваа година? Сега пред две недели да. беме у Србија, у Горни Милановац. World Music Festival се вика фестивалот. Музик фестивал, фестивал на World Music така? Festival, да, да, да. На светска музика. така да, че ви ги тоа авторно свиревте авторски композиции. Да, да, да, да, само да. само само авторски композиции представувате вашата авторска музика. Да, да. На фестивали само авторска музика свири. И какви беа реакциите од последниот фестивал на кој бевте? Лекците е во публиката. Супер, дали публиката ја прифаќа таа музика. Да, да. Верувам не кој знае колку, али да не претеруваме сега, па некој има апел. некој не. <laughs> Реално да, да. Горни Милановец е народен град. Така. Да, Верувам дека дека на балканско ниво поприфатена е таа музика која што ја презентирате отколку е овде во Македонија. Види вака сега во Босна се изненадивме, значи е, колку добро бевме прифатени имаш... Изненадуваш ги така. Таму да. прв пат свираме пред 10.000 публика, може и повече Имаш на прв пат, наше изкуство добро. И, а и сега да, да, чувството да се да, да, година пак во јули месец, сега пак ќе настапувам како ревијален бенд. Ради правото и второ, трето месец секој година шо го взимат, да така. стапуваат наредно како гости. Е, ова година сте во ревијален дел. Сега сме да. гости, не се не стакмичиме. Интересно, во секој случај ние да продолжиме со нашите кавери, еве овој пат повторно кавер темата носи наслов Morris Chambers, а ја изведуваат Kings of Leon. Еве сега во изведба на Smoke Shakers. Може да слушнеме. 1 2 3 и Thank you. all that she could bleed That's why she's never stained White, been naked in the night Just looking for some play. It's just another girl who wants to rule the world In any time or place And when she gets into your head You know she dares to stay. Come on You want it Scotland Molly Shannon's gonna change your mind She's got your, your big soul oh, Molly Shannon's gonna change your mind Molly Shannon's gonna change your mind Slow, she's burning your soul With whispers in your ear It's okay, I'll give it anyway Just get me out of here you'll plead, you'll get out on your knees for just another days. And when you think she let you in, it's when she fades away. You want out, she's got him. All this time is gonna change your mind. She's got you, you'll be so chapel's gonna change your mind. Woo! Live cover заедно со Илија Кикиритков. Повторно сме во студиото Ногода FM, слушате Live cover. Инаку, каде настапуваат момците од Смок Shakers? Имаат ли клубски свирки? Да, Да. <laughs> да. На југу? Без гароши не биде. <laughs> Каде може да ги слушаме на клубска свирка? Па, во Во петкот беше? Не, во сабота беше во пијано бар. Во да, да да, така пијано бар овде во Штип. Пијано бар, Супер поминаме и долго време не има, има штип, штип така да супер беше. Свириме не село Македонија. Свириме Струмица, Прилеп, Битола, Кавадарци, Неготино. Има места каде, каде што се слуша така. На радио 100 км си држиме. Јубот најног го држиме. Јубот така. Во посебно се почитува рок музиката. Да, да, повеќе. <laughs> Интересно во секој случај е и последната композиција која што ќе освирите вечерва, повторно тоа ќе биде кавер. Легендарната песна на Том Пети која носи наслов Mary Jane. Може да ја слушнеме во изведба на Smoke Shakers. with the good little mama. The land was around, oh, and she grew out tall, and she grew out old. With the Indian down, with the Indian night. She get out of here, the man she made team. She puts her voice away, and it's that I've seen. I was in the deuce, and it all sounds good. She said, I think, babe, but I gotta keep moving on. Gotta keep on moving on. Lance and Mary Jane, eh? one more time to kill the pain. Fell inside like repenting eh? and I tried to walk side again. Try walk this down again. I don't know. I've been told You never slow down, you never grow old Tired of screwing up, tired of going down Tired of myself, tired of this town Oh my, my, oh yeah, yeah You gotta put on that body dress Buy me a drink, sing me a song Take me as a cop, cause I can't stay long Lost dancing Mary Jane One more time to kill the pain trapped inside like rebelling And I try to understand again Try to walk this line again market square She's standing there in the market bed She was Lost dancing Mary Jane Lost dancing Mary Jane One more time to kill a bit заедно со Илија Кикиритков на Угада FM. Лайв кавер заедно со Илија Кикиритков. Тоа беше се во издание на Лайв кавер. мој вечерашни гости беа Smoke Shakers од Кавадарци. Слушајте го и репризното издание од оваа емисија во сабота и со така со почеток во 20 часот.